哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！咚咚咚！ Uh. Uh. ganamos mono gol ¡Gol, mono, si se puede, mono, gol!